Não me paro, deixo two, one, two. del sopa, pero voy de polo a polo. No me paro del sopa paro del sofá, pero voy de polo a polo. No me paro del sofá, pero voy de polo a polo. 언제부터였나